ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ Bend down, ठीक ಅಲ್ಲ ಆ? ಅದು ಆಫರ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಫರ್ ಯಾವ್ದು ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಫುಲ್ ಇದಿಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಇದೆ ನನಗಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಕು ಪಕ್ಕ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಫರ್ ಅಂತ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೇ ಆಫರ್ ಒಂದೇ ಎರಡು ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಿದೆ ಸರ್ ಆಫರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಆಫರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅದು ಆಫರ್ದು ಸೈನೇಜ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಫ್ರಾಡ್ ಇದೆ